エマ殿が狙われておるお二人を頼めるか分かったお主のことは よく覚えているぞ死んだと聞いていたが一体何を企んでいるフクロウよ企むなど滅相もさあ我と共に 参りましょうぞこの袋は巫女様の尊いその恩知をお守りしたいだけにございますお主も留院に見入られたか話すことはない 去るがよいすみませぬが懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したが満足しましたら帰りまする。 りごとよお前こそあの世死んだと思うておったがな巫女様のお力にて死人より帰りましたそれよはわしはあの巫女の力を流飲を支柱にしようと思うですが分かっておる 第一の掟により父が命じる主を捨てよ今よりあの巫女はお前の主ではない巫女様を捨てるそうじゃ狼よ父の言葉に従い巫女を捨てよ できませぬできぬだと忍びが情に流されるなどなんと情けないことか、うせがれよなぜ この父の思いがわからぬのだ忍びの掟を忘れたか <laughs> 掟は己で定めるそう決めました我が主のように <laughs> は成長しておるようだな。やろうか